Gulnora Karimova haqida ajoyib xushxabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Bugungi juda ham qiziqarli xabarimizga ko'ra Gulnora Karimovaning o'g'li Islom Karimov o'zining Instagram sahifasiga kichik bolakay suratini joylashtirdi va uning o'z o'g'li ekanligini ma'lum qildi. Surat sahifada kuzatuvchilar uchun kutilmagan yangilik bo'ldi va juda ko'plab kuzatuvchilar tomonidan bolakayga uzoq umr tilab Gulnora Karimova nabirali bo'lganidan xursandliklarini bildirib, tezroq ozodlikka chiqib oilasini bag'riga qaytishini yozib qoldirgan. Islom Karimov o'z obunachilarini yangi yil bilan mana shu surat orqali qutladi, ammo bolakayning aynan qachon dunyoga kelganini va ismini oshkor qilmagan. Ma'lumot uchun, Gulnora Karimovaning o'g'li Kichik Islom Karimov 1992-yilda dunyoga kelgan, u ayni vaqtda Buyuk Britaniyada istiqomat qiladi, deyiladi xabarda.